ቅያሜው ይቅርና አምላኩ የታረቀን አንተ ስለራቀን ሞት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አመንም አላመንም 2014 የምናይደው በ2013 የዘራነውን ነው። ይልቅ 2015 እንዳይበላሽና የበለጠ መልካም እንዲሆን በ2014 የተሻለ ነገር መስራት ያስፈልጋል። 2014 ለኢትዮጵያ የምጥ ዓመት ይመስላል። ያደግ ህዝብ ተራበ፣ ለዛውም በሰው ሰራሽ ረሃብ። ሰው በልቶ የሚጠግብ የማይመስለው ገራ አገሩ ሰው አክባሪው አገር ወዳዱ ፍቅር መገለጫው የዋህ ህዝብ ተራበ። ለሰው ያጎረሰ እጁ ለልጆቹ አጠረ። ቀኔ አይኑ እያየ ልጆቹን ቀማው። አፈርሶን ለፈጣሪ ብለ አረ በግሸኗ ብሎ ያኔ እንዳላጎረሰ ዛሬ ከማጀቱ ሜዳ ወጣና በሰው አውሬ ተበላ። አልጋ ለቆ ግገን ላይ እያደረ እንዳልተቀበለ እንኳን ለሱ ለፍየሎቹም አልሳሱ። እንደ ወጉ ሳያርዷት ከነ ነፍሷ እግሯን ዘንጥለው በሏት። ውድ ጊዜቱ ቤተሰቦች ሁላችንም እናልቀስ፣ አስከፊው ረሃብ ሀገራችን ላይ ዳግም ሊከሰት ነውና የአባቶችን መልእክት በ2014 መፈጸሙ አይቀርም። ከሚጠፉት አታድርገን፣ ለሞቱት ነፍሳቸውን ማረልን እያልን እንጸልይ። ይህ ወቅት ይህ ጊዜ ያለፈልኝ እንዶን ስንቱን ይቅር ብዬ የታረቀው ይሆን? ረሃብ ስንት ቀን ይፈጃል? ከረሃብ ሰይፍ ይሻላል የሚል ያበው ቢል ቢኖርም አሁን ሁለቱም እሳቶች ወገናችንን እየፈጁ ነው። ከጦርነት እሳት ያመለጠውን የረሃብ እሳት ይቀበለዋል። ረሃብን በምን ቃል እንግለጸው? በዚህ ደቂቃ ውስጥ እኔን እያቀረብኩኝ እናንተ እየሰማችሁ በረሃብ አለንጋ ክፉኛ ተገርፎ እያሸለበ ያለ ብዙ ወገን አለ። ስንፍና ሳይጫነው ከአፈር እየታገለ ልጆቹን ሲያሳድግ ኖሮ ድንገት ጦርነት አፈናቅሎት ለልመና የተዳረገ ረሃብ ልጆቹን ሲነጥቀው ቆሞ የሚያይ ወገን በሰሜን ኢትዮጵያ እጅግ ብዙ ነው። በፖለቲካ ድንበር የተለያየው ምኑንም የማያውቀው መከረኛ ሕዝብ አሁን በረሃብ ግን አንድ ሆኗል። በግራና ቀኝ በኢንተርኔት ተሰልፎ የሚሰዳደበው የሩቅ ጦረኛ ቁርሱን፣ ምሳውን፣ ራቱን ጥርግ አድርጎ በልቶ ነው። መሬት ላይ ግን መከረኛው ህዝባችን አንድ ላይ እየተራበ ነው። ረሃብን ለመግለጽ ምን ቃል አለ? በያለንበት ለምግብ በተቀመጠን ጊዜ ያንዳንዱ ጉርሻ የሆነን ሰው ዕድሜ ሊያራዝም ይችል እንደነበር እናስብ። ጠጥተን የምንታጠብበት ውሃቶ በዚህች ቅጽበት የሚያሸልብ ወገናችንን አንርሳ። ደግመን እንላለን፣ ጦርነት ክፉ ነው፣ ረሃብ ደግሞ ከዚህ ባሰ ነው። አገራችንም ከሁለቱ ረፍት ትፈልጋለች። እስከዚያው ግን ለወገኖቻችን በየአቅጣጫው እንረባረብ። ቀና ብዬ ባየው ሰማዩ ቀለለኝ፣ እግዜሩን ሰፈራ ወሰዱት መሰለኝ። ይህ ስነ ቃል የተነገረው በ1977 ዓ ም ወሎስ በተከሰተው ረሃብ ወቅት ነው። በዚህም ረሃብ የተነሳ መንግሥት ሳለው በሚያሰይ ልክ ዓለም ገመናችንን ተቀባበለው። እንደ ሀገር አፈርን፣ ተሸማቀቅን፣ አንገታችንንም ደፋን። ይህንንም ወቅት ባለቅኔው አያ ሙሌ እውነት ከመንበር የለህማ በማለት ወቅቱን በብዕሩ አጭቶታል። ከዚህም ወቅት በፊት በንጉሱ ዘመን በ1966 ዓ ም በራሱ በወቅቱ በነበረው መንግሥት orchestrated በተደረገ የወሎ ረሃብ የብዙ ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈ እንደነበር በወቅቱ የረሃቡን ሁኔታ ለማጥናትና እርዳታ ለማሰባሰብ ወደ ስፍራው አቅንተው እንደነበር ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በአንደኛው መጽሐፋቸው አውግተውናል። በ1966 ወቅት በተከሰተው ረሃብ የወሎ ህዝብ የሚላስ የሚቀመስ አቶ ያሳደገውን በሬውን እንኳን አርጃ አልበላም ያለ ህዝብ ሆኖ ሳለ ንጉሥ ግን ለውሻቸው ልደት ከእንግሊዝ አገር ኬክ እንዳስመጡ በታሪክ ሰምተን ያፈርንበትም ጭምር ነው። በደርግ ዘመን በወሎና በትግራይ አካባቢዎች በተደጋጋሚ ይከሰቱ የነበሩትን ረሃብና ድርቆች በወቅቱ የነበረው መንግሥት እንደ እርግማን እየቆጠረ በየአደባባዩ ሲሳለቅ እንደነበር ዛሬም ድረስ ተቀምጦ ያሉ መረጃዎች ይመሰክራሉ። ከታሪክ አንማርም እንጂ እነዚህ ሁለት ዘመን የሰሜኑ ክፍል የረሃብ ታሪኮችና የመንግስታት ቅጥ ያጣ ቸልተኝነት ምን አይነት መዘዝ ይዞ እንደመጣ ታሪክ ያስረዳናል። ዛሬም በወሎና አጎራባች የሰሜኑ ክፍል የተከሰተውን ረሃብና መፈናቀል መንግስት እያየበትና እየሄደበት ያለው አካሄድ ከታሪክ የተማረባቸው አይመስልም። ለጉዳዩ ልባት ከመስጠት ይልቅ መንግስት ከግለሰቦች ጋር በሚባል ደረጃ አንካ ሰላንታያ ውስጥ ገብቶ እንመለከታለን። በተለይም ይህ ሁሉ አትሮሳይት ባለበት ሀገር ውስጥ ገዢው መንግስት በየሶስት ቀኑ በሚያስብል ሁኔታ ሰልፍና አጀባ ሲያደርግ መመልከት የጤና ነው ወይ የሚያስብል ነው። ወሎ በኢትዮጵያዊነቱ ለአፍታም ያህል እንደማይደራደር ስለሚታወቅ የመጣው መንግስት ሁሉ የፖለቲካ ማትረፊያ ሊያደርገው ሲጋጋጥ መመልከት ይሄ መጀመሪያ አይደለም። ምንም እንኳን የአሁኑ አይናችሁን ጨፍናችሁ ላሙኛችሁ አይነት ቢሆንም አንድ ነገር ግን መረሳት የለበትም። ወሎ በኢትዮጵያ የሥርዓተ መንግሥት ምስረታ ላይ ያለውንና የነበረውን የአንጋሽና ሻሪነት የላቀና የረቀቀ ሚና ያውቁት ዘንድ በታሪክ አጋጣሚ ሀገር እየመሩ ያሉ አካላት የታሪክ አማካሪዎቻቸውን ያውቁት ከሆነ ይጠይቋቸው። ያም አለ ይህ ዛሬ ወሎና አጎራባች ህዝቦች በረሃብ ጠኔ ላይ ናቸው። የአፈርሶን ብሉልኝ ጠጡልኝ የሚለው ባተሌ ወገን ተርቦ ከቤት ወጥቶ እንደ ዋዛ ሜዳ ላይ ወድቋል። የህዝብ እጅግ አስቸኳይ እርዳታና እገዛ ይሻል። ትላንት በትግራይ አደይ ስትራብና ስትጠማ በሰብአዊነት ለምን እናቶችና ሕፃናት ይራባሉ ብለን ጠይቀናል። ዛሬም ከማጀቱ ለእኔ ቅርብኝ እያለ ጥሩ ጥሩን ለከተሜው በማለት እያበላ እያጠጣ ያሳደገን ወገን ሲራብ ለምን ወገን የተራበ ብለን እንጠይቃለን። ምክንያቱም እንኳንስ በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወገናችን ቀርቶ ማንኛውም የሰው ልጅ ሁሉ ወገናችን ነው። ሐዘኑም ሆነ ደስታውም ይመለከተናል። ሰውነት ይበልጣል፣ ሰብአዊነት ይቀድማል። ትመር እንደሆነ ምረር እንደቅል ባለመምረሩ ነው ዱባ የሚቀቀል እንዳለው የሀገራችን ሰው የወሎ ህዝብ ማንም በመጣ በሄደ ቁጥር እንደ ችግር ገፈት ቀማሽ መሆን የለበትም። ሁሉም በአቅሙ የተፈናቀሉትን ይረዳ ዘንድ እንጠይቃለን። መንግስት መንግስታዊ ኃላፊነቱን ይወጣ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ረሃብ የሚለውን ቃል ስንሰማ ከብዙ ሁኔታዎች ጋር ልናያይዘው እንችላለን። የተለያዩ አገራት ህዝቦችም ስለ ረሃብ አንድ አይነት አመለካከትና ትርጉም አይኖራቸውም። ከተሜዎችና ገጠሪዎችም እንዲሁ። ሕፃን ይርቧል፣ ያለቅሳል፣ ሲያለቅስ ይሰጠዋል፣ ዝም ይላል። አዋቂም ባያለቅስም በተወሰነ ጊዜ ምግቡን ካላገኘ ይራባል። ነገር ግን ከድርቅ ጋር የተያዘው ረሃብ ከተራው ረሃብ ይለያል። በድርቅ ምክንያት የሚመጣው ረሃብ በአንድ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ያስርባል። ቁርስ እየቀረበ ምሳና በራት መዋል፣ ቀጥሎም ቁርስና ምሳ ወይንም ምራት እየቀረበ አንድ ምግብ መዋል የአንድ ዕለት የምግብ መጠን እየቀነሰ መሄድና መታጣትን ያስከትላል። ለአንድ የሀገራችን ገበሬ ረሃብ ማለት ዝናብ ባለመጣሉ ምክንያት መሬት የዘሩባትን ሳታበቅል ስትቀር በዚህም ሳቢያ በረኝነት የተሰማሩ ልጆች በፀሐይ የተቆላውን ከታረሰው ማሳ እየለቀሙ ሲበሉ፣ ወንዞችና ምንጮች የተደፉ በኋቃ ወይንም ሊጥ የፈሰሰባቸው መስለው ሲደርቁ፣ በጥልቀት ቢቆፈሩ እንኳን እንጥፍጣፊ ሲታጣባቸው፣ ላሞች፣ በጎችና ፍየሎች ወተትም ስጋም ቆዳም የማይገኝባቸው ሲሆኑ አስቀድመው ግልገሎቻቸው በኋላም ራሳቸው ማለክ ሲጀምሩ ትንሽ አቅም የነበራቸው የመጨረሻዎቹ እንስሳት በየበረታቸው ውስጥ አረሞት ይዟቸው እየተንፈራፈሩ ሲሞቱ፣ በዚህም ምክንያት በቅድሚያ ከቤተሰብ ደካሞችና በሽተኞች በያሉበት ሲሞቱና በአንድ መንደር ውስጥ በቀን ከአምስት እስከ ስድስት ጊዜ በላይ አቃብሩኝ ልፈፋ ወይንም ጥሪ መሰማት ሲጀምር ከዚያም ጠንካሮቹ እየደከሙ ወደማይቀረው የዘላለም ቤታቸው ሲጓዙና አጥተው በየቤት ሲቀሩ ቀዮንና አካባቢውን ትቶ ሕዝብ መሰደድ ሲጀምር ያኔ ረሃብ መጥቷል። በ1950 አካባቢ የዋግኽምራ ዞን ረሃብ ይከሰታል። የሚሸጥና የሚለወጥ እህል ይጠፋል። ገበሬ ለራሱም ስላልነበረው ማምጣት አይችልም። ከትግራይና ከበለሳ እንዳይበደር እዛም ድርቅ ሆነ። ትንንሽና ትልልቅ ወንዞችም ደረቁ። የተዘራው የጓሮ በቆሎ፣ አተርና ባቄላ በቅሎ ቀረ። ዱባ አላፈራም አለ። በሐምሌና በነሐሴ በቅሎ የነበሩ ቅጠላ ቅጠሎች ከመሬት ብቅ እንዳሉ ቀሩ። ፍየሎች በአጭር ጊዜ ውስጥ እከክ ጨረሳቸው። ሰው እንኳን ሊበላቸው በማያስችል ፍጥነት አለቁ። ትንሽ ለምልሞ የታየው ዱባን ቢሆን አላፈር አለ፣ ያፈራውም አልፋፋ አለ። እና ምን ይደረግ? ለጊዜው በቤታቸው የተገኘው ጥፍጥሬ ነበር። ጥፍጥሬውን እየቀጠቀጡ ከውስጡ ያለውን ነገር እያበሰሉ በሙቅ መልክ መጠጣት፣ እሱም ለራት ብቻ ነበር የሚገኘው። ዱባ ከብርቱካን መጠን በላይ ሊጨምር ባለመቻሉ የተቀቀለ መብላት ተጀመረ። ሌላ ጥሬ ወዳለበት አካባቢ ተኪዶ እንዳይገዛ የሸማኔውን፣ የልብስ ሰፊውን፣ የአንጥረኛውን፣ የማረሻ ሰሪውን፣ የቅመማ ቅመም ነጋዴውን ምርት የሚገዛው ገበሬ ተርቦ ስለነበር ገንዘብ የለም። ስለዚህ እልቂት ሆነ። አንገታችንና ከአንገታችን በታች ያለው አካል እንደ ሸንበቆ እየቀጠነ መጣ። ጎላ ብሎ የሚታየው ጭንቅላታችን ሆነ። ረሃብ ግን በዚያ ጊዜ ተጀምሮ በዚሁ አላበቃም። ዛሬም ማስጨነቁን ቀጥሏል። ሁላችንም እግዚኦ በልና አቤቱ ህዝብን አድን፣ ባርክ እንበል። ለእመቤታችንም የአስራት አገርሽን ኢትዮጵያን አስቢያት እንበል። እንደሚታወቀው ጊዜው በድሎት የምናሳልፍበት ወቅት አይደለም፣ የምንንበረከክበት ነው እንጂ። አሁን ያሳለፍነው አዲስ ዓመት ለብዙዎች አሮጌ ሆኖ ነው ያለፈው። በአውደ ዓመቱ ተታለን ሰዎች ወይ ለአንድ አፍታም ቢሆን ጸሎታችን አይቁም። በተማጽኖ ልብ ሰዎች ወይ ሰው እንሁን። ምክንያቱም በቤታችን በዓል ስናከብር ከቤታቸው ተፈናቅለው በዓል ያላከበሩትን እናስብ። ዘመድ አዝማት ተሰባስበው የበዓል መዝሙር ስንሰማ በበዓሉ የጥይት ድምፅ እየሰሙ በሕይወትና በሞት መካከል ያሉትን አንርሳ። በበዓል ቤተ ክርስቲያን ሄደን ቅዳሴ ስናስቀድስ ቤተ ክርስቲያናቸው ተቃጥሎ ማስቀደሻ ያጡትን እናስብ። በበዓል ዘመድ ጥየቃ ስንሄድ ዘመዶቻቸውን በሞት ተነጥቀው ድንኳን ውስጥ የሚያዝኑትን አንርሳ። በበዓል ዶሮን፣ ቁርጡን፣ ጥብሱን፣ ክትፎን እያቀያየርን ስንበላ ለሕፃናት ልጆቻቸው ሳይቀር የሚያጎርሱት አጥተው በረሃብ የሚሰቃዩትን እናስባቸው። በበዓሉ እስኪውል ወይኑን፣ ጠጁን፣ ጠላውን፣ አረቄውን፣ ቢራውን፣ ለስላሳውን እያማረጥን ስንጠጣ በየበረሃው ወድቀው በውሃ ጥም የሚቃጠሉትን አንዘንጋ። በሞዝቮልድ አልጋ ላይ ስንተኛ ድንጋይ ተንተርሰው በረሃ ላይ ወድቀው የቀኑ ዋዕይ የሌሊቱ ቁር የሚፈራረቅባቸውን አንዘንጋ። በበዓል የተለያዩ ቻናሎችን እያቀያየርን መዝናኛዎችን ስናይ ድንገት መብራት ከጠፋ ይከፋናል። ነገር ግን ሁል ጊዜ እስር ቤት በመጠለያ ያሉትን እናስባቸው። የተለያየ ብርድ ልብስ ለብሰን ስንተኛ ልብሳቸው ከገላቸው ላይ ያለቀባቸውን ሰዎች እናስባቸው። በበዓል ቀን በደስታ ስንጫወት በህመም ምክንያት የሚሰቃዩትን አንርሳ። ሰዎች ወይ ሰው ኑን። ሰው መሆን ማለት የሌላውን ቁስል መቁሰል፣ የሌላውን ረሃብ መራብ፣ የሌላውን ጥም መጠማት፣ የሌላውን ሐዘን ማዘን፣ ሰው መሆን ስለ ሰው መኖር ነው። ውድ የጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ሰሜን ወሎ ጫካ ውስጥ ከሰባት መቶ በላይ እናቶች ዛፍ ስር ወልደው ተቀምጠዋል። ልብ በሉ እናትነትና ሴትነትን ሆነው ጫካ ውስጥ ዛፍ ስር ወልዶ መተኛት፣ በብርድ ፀሐይ መቀቀል፣ ለሕፃኑ ልጅ ወተት ማጥባት፣ እናት የምትቀምሰው የምትልሰው የምትለብሰው ምንም ነገር የላትም። ይህም ብቻ አይደለም። በእነዚህ እናቶች ላይ የመድፍና የድሽቃ ፉጨት አያባራም። ኑሮን በምን አይነት ስቃይ ውስጥ እየኖሯት እንደሆነ መገመት አያቅትም። በሌሎች አጀንዳዎች ተወጥረን ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ነፍስና ስጋ እኛ እያለን በረሃብና በትራኮማ በሽታ ተሰቃይቶ መሞት የለበትም። መተባበር፣ መተዛዘን ካልቻልን ለነገ ትውልድ ንባብ የሚሆን የረሃብ ታሪክ ጽፈን ማስቀመጣችን ነው። አንድ ታሪክ ወደ እናንተ እናድርስ። ይህ ታሪክ የተፈጠረው ጊዜውን በእርግጠኝነት መጥቀስ ባንችልም ከደሴ በተወሰነ ርቀት ላይ በምትገኝ ሐይቅ በተባለች አነስተኛ ከተማ ነው። ከዚህች ከተማ ጣብላ ብላ በምትገኝ አንዲት የገጠር ቀበሌ ውስጥ ያሉ የክርስትና እምነት ተከታዮች ቁጥር ከዘመናት ቅብብሎች በኋላ በሞትና ተያያዥ ምክንያቶች ሳቢያ እየተመናመነ ይመጣል። የዚህም ውጤት እዚያ የምትገኝን ቤተ ክርስቲያን ያለ ምዕመን ባዶ አስቀራት። ይህን ጉዳይ በሌላው እምነት ተከታዮች በቀላሉ ቸል ተብሎ አልታለፈም። የአካባቢው ሽማግሌዎች መላ ዘየዱ። ቀላል መፍትሄ አልነበርም የሰነዘሩት። በዚያ አካባቢ ያሉት የሌላ እምነት ተከታይ ወላጆች የመጨረሻ ልጆቻቸውን በፍቃደኝነት ለዚያች ቤተ ክርስቲያን አሳልፈው ሰጡ። አንድ ትውልድን ሌላ ማንነት ሰጡት፣ ያውም ያብራክን ልጅ። የሰውነትን ምንነት በግብራቸው በአገራችን የታሪክ ጀርባ ላይ ነቅሰው አስቀመጡ። እንዳለመታደል ሆኖ አሁን ላይ ትኩረት የተሰጠው የታሪክ ክፍል ለመሆን አልበቃም። የወሎ ሰው አሪቡ ሲል ፈገግታውን ቤቱንና ምግቡን ብቻ አይደለም ራሱንም ጭምር ነው። እጅግ ሲበዛ ገራገርነቱን ማንም ያውቀዋል። ልብ ከሚያሞቅ ፈገግታው ጋር ፍቅር አይሰስትብም። እንግዲህ ይህ ሲያበላና ሲያጠጣ ሲስቅ፣ እንግዳ ሲቀበል ከምንም በፊት ሰው መሆንን ሲያስቀድም የኖረ ህዝብ ነው። አሁን በመከራ በትር የሚገረፈው ደግሞ መስጠትን አብዝቶ የለመደች አሁን ለመለመን ይለግማል። ሲያጎርስ የኖረ መዳፍ ከሰው ማዕድ ላይ ለመዘርጋት ይሸማቀቃል። ስለዚህ ያለውን በላቸው በሰፈራችሁት ቁና ይሰፈርላችኋል ይላልና በቻልነው መጠን መከራቸውን እንቅረፍላቸው። ድሮ በሰገሌ ጦርነት ማግስት አንዲት አልቃሽ እንዲህ ብላ አንጎራጉራ ነበር። ራሴን ወገቤን ብሎ ሳይናገር ሞቶ ተቀበረ ወሎን ያህል አገር። በአገራችን ባህል የቸገረው ባለ አገር ቸገረኝ ብሎ ለመናገር ያቅማማል። አንዳንዴ መብቱን መጠየቅ እንኳን ተቸግሮ ማስቸገር ይመስለዋል። ተጋብዞ ብላ ተብሎ ተደጋጋሚ ጉትጎታ ካልቀረበለት በቀር አይበላም። ሞት አፋፍ ላይ ካልደረሰ በቀር እርዳታ ፍለጋም አይወጣም። ከሌላው አገር ሕዝብ ጠባይ ጋር ስናወዳደረው ልዩነቱ የትና የት ነው? በሀብታም አገር በዳቦ ዋጋ ላይ ሽርፍራፊ ሳንቲም ሲጨመር ሕዝብ ተጠራርቶ ወጥቶ የገዛ ከተማውን ለማውደም እንደሚቃጣ እናውቃለን። የተቸገረ ወገን እርዳኝ እስኪል ድረስ ሳይጠብቁ መርዳት፣ ይቺን መልእክት የሚያደምጥ ሰው የዜግነት ግዴታ ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ውድ የጊዜቲው ቤተሰቦች ከዜግነት ግዴታችን ጎን ለጎንም ወደ አምላካችን መጫዋችንን መዘንጋት አይገባም። ሳናቋርጥ እንለምን፣ እኛ እናንኳኳ፣ እርሱ ምረቱን ይከፍትልናል፣ ሰላሙን ይሰጠናል፣ ያውም እውነተኛውን ሰላም። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አምላኩ ይታረቀ አንተ ስለ ራቀን ሞት ነው የከበበ